هذا رأي الجمهور لأنه يجب على الإنسان أن يبادر الحج إذا كان قادرا آه، ماليا وقادرا بدنيا مع توفر الأمن فيجب عليه أن يبادر إلى الحج آه، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فكونه يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه خالف هذا الأمر هذا الأمر الأول الأمر الثاني آه، إذا كان الحج عن حي آه، غير قادر بدنيا فلا بأس بذلك لا بأس بذلك بمعنى أن الرجل المريض مرضا لا يستطيع آه، الذهاب به للحج وعنده قدرة بدن عنده قدرة مالية فنقول لا حرج عليه أن يوكل غيره في أن يحج عنه فيعطي فلان من الناس من أجل القيام بفريضة الحج